hello，各位好，停課停咗好幾日啦，已經好耐冇同大家講 STEM 啦。最慘就屋企嘅口罩呢，用下一個用下一個，已經剩翻冇乜幾多個啦，係時間要諗下點樣慳啲嚟使。咁坊間咪极多方法啦，教你有啲就话用嘅時間呢，放張紙巾喺中間，咁就可以用多一兩次。仲有啲人教呢，翻到嚟屋企將口罩呢底面噴一噴酒精先收翻埋。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 依個正喎，用個外科口罩加個三 M 口罩，一個用九次喎，得唔得嘅咧？嗱，睇個功夫咧都幾多嘅，要將個普通口罩剪做九份，蒙落去其中一邊嘅豬嘴，咁另外嗰邊咧要揾膠紙封咗佢，因為又想慳多一塊啊嘛。哇，整完個樣幾樣衰啊！不過當你冇得用都冇辦法啦，係咪？ 究竟得唔得噶？咁會唔會吸氣好辛苦噶？我睇下個化學博士講乜。佢話：嗯，有缺點嘅喎，因為咧要剪開咁多塊咧，咁啊會接觸細菌會多咗。咁梗係要洗乾淨手先做啦。呢個工作面積太細，咁確實係面積好細，嘅，好快飽和。咁如果用短時間都可以嘅，係咪？ 第三咧係因為個口罩裏面密封喎，會傳濕氣喎，增加細菌感染。咁你個防毒面罩啊都係咁樣用噶啦。所以個化學博士都話喺口罩不足情況之下，呢個都係一個可行嘅辦法。咁啊，不如就即刻去揾個三 M 口罩嚟試下啦，好唔好？根據佢頭先 video 所講嗰款口罩咧係三 M 嘅，應該係六五零二啦。上 price.com 揾下，咁啊揾到啦。

我就硬係唔信買個豬嘴都買唔到，我而家就落街買個俾你睇。一罩嘅籃球，行落街想揾口罩，係咪買翻耳用口罩啊？多多都唔夠。嗯，試下揾下第二款啦。真係估都估唔到啊！網上都訂唔到嘅嘢，估唔到落嚟街五金鋪買到呢個三 M 嘅口罩。 誒一個單嘴嘅豬嘴口罩，咁佢個 model number 咧叫做 HF 五廿二，咁啊單嘴仲好啦，即係話唔需要誒封緊一邊佢啊嘛，係咪？我哋打開佢睇下先，啊有個说明書啦，話俾你聽有咩內心係啱嘅啦。 既然買咗依款 H F 咁啊，熱翻嚟我就而家要爬文啦。究竟單罐同雙罐有咩分別咧？咁原來咧雙罐嗰啲咧，咁佢就可以加兩片嘢喺兩邊嘅。咁而我依種單罐咧就只可以加一片啫。個分別咧就係雙罐嗰種系列咧，佢係可以買到 P 一百嘅內芯，而我依只咧就買唔到。咁而佢送啊送咗呢一款，呢一款咧叫做乜嘢咧？叫做三三一一 K 五啊五。 總之就唔係 P 一百啦，咁我哋打開佢睇下，睇下點嘅。嗱，一般女生就咁樣樣，咁就係應該係咧咁樣裝內用。咁由於呢個唔係 P 一百嘅，所以我根本唔會用佢啦，所以都係拆翻咗出嚟。不如諗下點樣將我哋平時用開嘅手術口罩蒙上呢個位，咁就 OK 啦。咁我得覺得單罐仲好做啦，係咪？ 相關嘅，你又要封咗一個，就去做另外一個。嗱，我用得呢一招去改造呢個豬嘴呢，即系基本上我係相信呢，呢個咁嘅外科口罩，平日呢，我哋吸氣只係吸中間嘅位，其他嗰啲地方係嘥咗嘅。咁你可以話容易飽和咁細嘅地方，咁你咪用短啲時間咯，同埋記住每一次翻到嚟要清洗呢個嘢咯。啊，做親呢啲咁嘅嘢要洗手已經係常識啦吓，用酒精。 清洗咗自己嘅手先，所有嘅工具咧，对对都要清洗干净。呢两边咧，我就唔要啦。咁你张开咗佢咧，确实系咁大张喎。九次用唔到，点都用到六次啩？试下剪一张出嚟先，剪出嚟嘅一块咁样嘅，用咩方法蒙落去咧？最简单就搵条橡筋扎住佢咪得咯。再唔啱，我哋做一个。 device lock 死佢啊！要做亲拍 s 嘅，我哋就梗系用翻老本行啦，用 c a t 画个圈出嚟，跟住就勾去 cura，再变做 G code，然后咧就揾 3D 打印机去打印出嚟啦。咁咧一个咁嘅圈仔咧，打印十零分钟咧，就已经可以打印到出嚟噶啦。我 3D 打印完啦。 睇下系咪一箭中的咯？我哋攞翻头先嗰张出嚟嘅口罩片放喺呢度。咁照计咧，量度得准咧，应该就唔难嘅。OK，点膜测试下先。咁你想点样戴先啊？呢个带咧，后面呢个箍咧就箍住头后面嘅。就掹翻呢个？后面，咁后低有项目嘅。 扣住佢就得噶啦，暫時我覺得都 O K 啊，我個豬腳個邊咧好貼面啊，咁而家咧就喺呢度入氣，就喺呢度吹翻啲氣出嚟，呼吸起上嚟係冇就咁戴內科口罩咁舒服噶啦，但你而家要舒服就係要穩陣啦。今次呢個實驗咧，我自己又好滿意啦。下一次咧，我就飛啲蛋整緊啲個圈咯。如果大家都覺得卡洛斯嘅實驗幫到你嘅，記得加 like 同埋評語啊！